и я помню. te soit donné en sacrifice de mon cœur, te soit donné en sacrifice de ma vie, te soit donné en sacrifice de mon cœur, te soit donné en sacrifice. pour toi. donné en sacrifice de ma vie te sois donné en sacrifice de mon cœur te soit donné en sacrifice de ma vie 如果。 à toi mon aile, comme mon sacrifice saint et agréable à toi mon aide comme mon sacrifice